Oui, c'est moi. Je crois que tu me dises que t'attends de moi, en fait. Je sais plus quoi faire. Je sais pas si je dois te supplier, t'implorer, t'ignorer, pleurer, te rappeler. Parle, dis-moi. Ou ne dis rien, mais fais quelque chose. Frappe-moi, quitte-moi. Mais l'indifférence comme ça, j'en peux plus. On en est rendu à se mettre des petits mots sur le frigo pour se parler. Quand tu rentres, tu me dis l'essentiel de ce que je dois savoir, de ce qu'on doit se dire dans un couple. Tu me dis jamais superflu. Plus de gestes attendrissants, pas un bisou avant de se coucher. En plus, tu me regardes plus. Je vois bien que tu me vois plus. J'ai changé la couleur de mon rouge à lèvres, de mon vernis à ongles, de mes cheveux. J'ai acheté une nouvelle robe. Le parfum que tu m'as offert pendant un an. Pas une remarque, pas un tiens, je t'ai de coupe de cheveux. J'ai perdu 4 kilos, je me crève toutes les semaines à la l'aquagym. Même mes copines le remarquent. Ouais. Enfin, c'est pas ça le plus important. Non. Tout ça n'est pas bien grave en fait finalement. Non, c'est vraiment pas ça le problème. Enfin, je veux dire, euh, baise-moi, baise-moi, merde, à la fin. Prends-moi sur l'escalier, dans la salle de bain, sur la machine à laver. Je veux même plus de la tendresse. Pas de romantisme, plus de dîner aux chandelles. Je m'en fous de tout ça. Je m'en fous qu'on se parle plus en fait. C'est pas pour ton QI que je t'ai épousé. Ça m'a jamais gêné que tu comprennes rien à la bourse, aux problèmes géopolitiques actuels ou à l'édito des Inrocks. J'en peux plus. J'ai deux amants, t'imagines deux amants. Ils sont tellement minables que je leur donnais rendez-vous en même temps hier. Bon, ça les a un peu surpris, mais ils sont tellement nuls que je me suis dit que s'ils s'y mettent à deux, il va se passer quelque chose. Bah non, rien, que dalle. Ça duré des plombes, c'était d'un ennui. Je les ai laissés comme ça en plein milieu de nos ébats à poil, sur le lit. Je leur ai dit, désolé les mecs, finissez entre vous. Je t'en prie, fais quelque chose. Ou alors, je t'attache et je te viole à renfort de Viagra si je t'excite plus. Je t'aurais prévenu. Rappelle-moi. Je sais pas si j'ai bien fait. Hein. Oui, c'est encore moi. Tu oublieras pas le pain Et puis, euh, un concombre Un kilo de carottes Des asperges Des bananes Enfin, tu comprends, quoi. Tu comprends, tu te rappelles. tout à l'heure. Voilà, j'ai mis le paquet. Hein.